Also vom Crowdsourcing-Projekt habe ich erfahren durch die äh, NZZ, also durch die Tagespresse und äh, durch meine, in, mein generelles Interesse an äh, Geografie, an äh, Fotos und an, vor allem auch an Luftaufnahmen hat mich natürlich das sofort gepackt und ich habe mich da sehr äh, schnell dahinter gemacht. Das Bild, das mir sehr am Herzen liegt, ist dieses, äh, diese Luftaufnahme aus dem äh, Jahre 1933 von Walter Mittelholzer. Es zeigt, also das Erste, was ich gedacht habe, eine äh, Landschaft aus, eine Stadt aus Südengland. Ich habe hin und wieder beim Browsen bin ich darauf gestoßen und äh, habe eigentlich gedacht, das sei ein einfaches Bild zum Identifizieren, weil es so mit einer dominanten Kirche in der Mitte, das sollte eigentlich sehr einfach sein zu identifizieren. Leider war das nicht so. Ich habe den ganzen äh, Bereich äh, Südengland abgesucht, also für Städte, die ich kenne, und äh, es hat einfach nirgend gepasst. Bis ich dann eines Abends äh, gesagt habe, so, jetzt wird das identifiziert. Ich habe dann anhand von äh, älteren Fotos, die schon bereits in, in, äh, identifiziert waren am gleichen Tag, äh, die Route, wo Mittelholzer geflogen ist nach England, äh, getraced und habe dann gesehen, dass es irgendwo in Nordfrankreich eventuell auch sein könnte. Und diese dominante Kirche, die sollte man eigentlich äh, dann relativ gut identifizieren. War aber nicht so, weil das also ich, ich habe mir schon hin und wieder gefragt, könnte die Kirche noch stehen, weil sie ja aus der Vorkriegszeit äh, effektiv ist, aber beim genauen Hinsehen ist das schon eine Ruine. Also ich nehme nicht an, dass man eine Ruine nochmal bombardiert haben. Tatsächlich habe ich dann anhand dieser beiden Zeughäuser äh, per Zufall äh, einen Hinweis bekommen und dann bei genauer Recherche festgestellt, dass diese Kirche tatsächlich nicht mehr steht. Also es steht nur noch ein kleiner Bogen, das ist äh, die Abbey saint bartin in Saint-Omer in äh, Nordfrankreich und äh, diese Kirche steht tatsächlich nicht mehr. Und auch der Park ist nicht mehr da und die Häuserzeit vor, vorher auch nicht mehr. Man kann das Bild nur noch anhand von Kanälen und Details in den alten Gebäuden identifizieren. Identifizieren tue ich die Bilder meistens mit den neuen Technologien, die Sie auf dem Internet finden, also mit Google Earth, mit Google Maps, mit äh, historischen Bildern an und für sich, mit vielen, vielen Karten. Man muss sagen, dass Europa relativ ein sehr äh, intensives und großes Archiv hat von historischen Karten. Da findet man sehr, sehr äh, viel im Detail. Es gibt im äh, Google Maps ja diesen Flugmodus, äh, den man vor allem äh, bei Flugaufnahmen sehr, sehr gut verwenden kann und dann die Aus Ausschnitte entsprechend äh, auch suchen und finden kann. Am Identifizieren äh, habe ich keine bestimmte Zeit die ich äh, äh, mir vornehme. Es ist, äh, wenn es mich packt, dann äh, kann ich ruhig zwei, drei Stunden dran sitzen. Es kann aber auch mal äh, zwei Uhr morgens werden, äh, wenn es wirklich ein sehr interessantes Bild ist. Es ist nicht nur das Bild, was einem ja dann fasziniert, sondern auch die Geschichte dahinter. Wenn man dann äh, im Internet äh, sucht, was war da früher und äh, wie hat sich das alles entwickelt und was ist passiert, eben dass diese Kirche zum Beispiel nicht mehr steht, die wurde tatsächlich im Zweiten Weltkrieg Weltkrieg zerbombt. Und äh, dass diese Geschichte zu lesen, war natürlich auch sehr interessant. Nun hat entsprechend Zeit gekostet.